walasa fɛn min ye kanko ye an karamɔgɔ dugu ye kanko in fana kuma cayara ni ye jateminɛ kɛ a sinzcinali la mɔgɔ fanba ka layi ni bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ ko fɛɛrɛ ka kɛ an ka kanko ka bagan se ka yɛlɛma n'o de ye nasarakan ye ka se ka bɔ o fisili la k'an ka jamana kan dɔ ta don an bɛ se ka baara kɛ nimu ye hali ni a bɛ to sariya kɔnɔ mɛ a ka bɔ o fisila plasi o ka bɔ a la mɛ an b'a ye k'a fɔ hali sisan wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u tilala ka yɛlɛma dɔn don a la k'a fɔ ko faransɛ N'o kɛra France bɛ bin fɛn caman de la parce que jamana o jamana bɛ baara kɛ n'i ka langue ye officiellement unhun, i ye n faamu droit dɔw b'i bolo yɔrɔ dɔw la o kan hali francophonie n'i y'a mɛn a bɛ fɔ francophonie unhun, ɛ n ko kun de b'a la jamana minnu bɛ baara kɛ officiellement n'i ka langue ye avantage dɔw b'i bolo privilège dɔw b'i bolo o jamanaw kan parce que e de ka langue don olu bɛ k'a ta ka baara kɛ n'a ye tiɲɛ t'a droit dɔw b'i bolo privilège don mais o ye officiel n'a kɛra officiel ye mais sisan a bɔra o de kɔnɔ ko simple langue de travail c'est à dire dɔ wɛrɛ tɛ anw bɛ an ka baara misɛnninw an ka an ka ɲɔgɔn faamu baara dɔrɔn de kɛ n'a ye mais officiel de b'a bila a ka kɛ jama kan jamana jamana wɛrɛw bɛ se k'a considérer ni jamana ka langue ye cogo min o de ye officiel ye a bɔra o de kɔnɔ est ce que i bɛ ka n faamu donc français tɛ considérer tugun diɲɛ yɔrɔ si officiellement i b'a fɔ ko mali langue de don min n'a jatelen don bɛɛ bolo k'a fɔ o de y'an ka langue ye non o banna mais baara ɲɔgɔnya dɔrɔn sira fɛ a banna mais kan jumɛn de bɛna jate diɲɛ bɛɛ bi k'a fɔ bi o de ye mali yɛrɛ langue ye min a kan ka don ba la o ye an yɛrɛ fakanw ye ofisiyɛlima mɛ olu kan foyi t'olu la k'o ye min kɛ ofisiyɛli ye wa sisan o y'a bɛɛ kɛ ofisiyɛli ye a bɛɛ kɛra ofisiyɛli ye a bɛɛ de kɛra ofisiyɛli ye mɛ kelen kelen ma ta ka bɔ tɔ la k'o ofisiyɛli langi tan ni saba n'i ma fili mhm. dena fila i bɛ taa a lisiw bɛ yen mhm. u y'a bɛɛ kɛ ofisiyɛli ye sisan kuma bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ mhm. parce que an kun ye analyse dɔw kɛ ka tɛmɛ sadiri ofisiyɛli kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bɛ baara kɛ ni kan min jamana bɛ lakodɔn ni kan min jamana ni jamana wɛrɛw bɛ ayiwa eh, kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ. baaraɲɔgɔnw kɛ ni kan min ye n y'a fɔ ka tɛmɛ o de ye langue ofisiyɛli ye yanni faransɛ ka na arabu de tun bɛ ten mali kɔnɔ de bɛ kanko musaw ka waati o tɛ bi ye donc o de tun ye o de ye ofisiyɛli ye i ye n faamu o sisan o le que u siranna n'u ko ka langi dɔ ta ka dɔ to yen a kana kɛ mankan ye munna o ye dɔ fisaya ni dɔ ye u ko k'a bɛɛ ye officiel ye o kɔrɔ ye di ko baara bɛ se ka kɛ n'a bɛɛ ye i n'a fɔ bi ni bɔbɔ taara assemblée kɔnɔ a diyagoyalen tɛ ka kan wɛrɛ fɔ a bɛ se ka ka bɔbɔkan fɔ jamana de bɛ débrouiller sa o bɛ tradi cogo min o bɛ faamu cogo min sɛnɛfɔ bɛ ten maraka bɛ ten fila bɛ ten bamanan bɛ ten a bɛɛ i bɛ se ka kuma a bɛɛ la ye bi assemblée kɔnɔ fɔlɔ o tun tɛ sɔn ma parce que u b'a fɔ ko langue officielle mhm. k'o de bɛ fɔ assemblée kɔnɔna donc hali n'i bɛ kuma i bɛ mɔgɔ ta min ka kumakan taara di o bɛɛ banna wa n'i taara administration kɔnɔ bi u tɛ se k'i diyagoya k'a fɔ k'i ka wajibi ko f'i ka taa français i ka olu de b'u débrouiller sisan sa mhm. e bɛ se ka ko in i bɛ bonya i ka langue en tant que i fa kan don i bɛ bonya a kan mhm. e bɛ se ka kow faamu cogo min olu de b'u jija ka baara kɛ ka bɛn o ma sisan parce que c'est officiel foyi t'a la. wa i bɛ se ka baara kɛ n'i y'a langi n'i y'a ɲɛ don a ɲɛ ma i a tɛ se k'a fɔ tun ko di bɛ bolo a la i bɛ se ka baara kɛ dɛ parce que segu fisiyɛ bɔn mɛ ladi taraweleraba ye kumaw de ye dɔrɔn tuma dɔw i bɛ ali minnu yɛrɛ b'a kɛ n'u ɲininka k'a kɔrɔ o tɛ kɔrɔ jɔlen f'i ye dɔnku anw tɛna anan yɛrɛ bila la an kɔni b'a dɔn ladi taraweleraba ye sabadike bi an ka la o fisiyɛlu n'o y'an ka lainasonali ye o ma labaara ka se nifo la ni fɔ min bɛ se k'a to k'an ka baara kɛ a ni siransi kɔnɔ cakɛdaw la est ce que ye n faamu parce que langi kelen t'an bolo bi mhm. min n'a labaarala ka se o niveau ma n'i y'o fɔ mɔgɔ dɔw t'a faamu u bɛ girin a bamanankan de bɛ fɔ ni kan bɛɛ mhm. ayi o kɔrɔ tɛ langue officielle ye o mhm. langue officielle kɔrɔ tɛ ko langue min bɛ fɔ ni kan bɛɛ ye o kɛlen bɛ an'o fana tɛ kelen ye an'o tɛ kelen ye o bɛ k'an bɛɛ fili donc langue ko man ka ta o kunba kɔrɔ hali intellectuel caman bɛ yen u bɛ ka kuma u bɛ k'u fili non la langue officielle ce n'est pas la langue la plus parlée mais c'est la langue la plus parlée et la plus i bɛ se k'a fɔ fan bɛɛ ofisiyalima mɔgɔ fana tɛ se k'i jalaki wa tɛ se k'a fɔ ko fo ka interprète ta état de b'i débrouiller o la mais langue de k'a kɛ ka kelen u tun ka kelen t'a la ou bien fila t'a la o tun bɛ sɔrɔ min fɛ o ye ni min labaaralen don kumakan na ani kalan na ni n ko sɛbɛnni kalan ko don bon n dun y'o analyse kɛ ka yan ka tɛmɛ an ko n'i y'an ka kanw bɛɛ ta an fa kanw na kan min ni a bɛ fɔ ka tɛmɛ kan bɛɛ kan o ye bamanankan in tiɲɛ don mɛ est ale de ye kan ye kan min kalannen don maliyɛnw fɛ ka tɛmɛ kan bɛɛ kan kilasi kɔnɔ ni sɛbɛnni bɛ k'a la o tɛ tiɲɛ ye bamanankan t'o ye ayi o tɛ bamanankan ye o ye arabu de ye mɛ est ale faamulen tɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman fɛ ka tɛmɛ kan wɛrɛ kan ɔ n bɛ k'o f'i ye o ye faamuya ye o ye hakili o ye kuma de ye n'i y'a fɔ a tigi b'a mɛn wa a bɛ se k'a f'i ye mɛ n'i ma lanko fisili tɛ dan ma lan sɛbɛn de bɛ kɛ o kɔrɔ arabu ni bamanankan bɛ ne bɛ yɛrɛ ɲini bamanankan fɔlɔ ne bɛ k'a fɔ e bɛ se ka bamanankan sɛbɛn yan e bamanankan sɛbɛn kalan mɛ de dɔɔnin e dɔ kala la bɔn ne ma fɛn kala la e sigi n faamumu bɔn n'i ye maa kɛmɛ bila yan fana i bɛ taa sɔrɔ maa min b'a fɔ k'ale y'a kalan a tɛ tɛmɛ maa duuru kan o y'a cayalen de fana dɛkɔrɔ ka ni arabu ka ɲɔgɔn balase o yɔrɔ la dɛ bamanankan yɛrɛ tɛ arabu b'a bila o yɔrɔ la de ayi sisan ni i ye condition fila min fɔ sisan hmm. pour que a ka kɛ officiel ye f'a ka kɛ mɔgɔ caman bɛ min fɔ en même temps min fana sɛbɛnnen don ka caya bon analyse la sisan a bɛna fɔ arabu bamanankan de fɔlen don ka caya mais arabu de sɛbɛnnen don ka caya o de la n k'u bɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔn ɲɔgɔn balancer o yɔrɔ la u bɛ u bɛ wala tawazun c'est à dire nin fɔlen don ka caya mhm. mais nin de kalannen don a bɛ mhm. sɛbɛn ka caya maliyɛnw fɛ mhm. donc sisan ni an ko n k'an ka fila dɔ kɛ langue officielle ye jumɛn bɛ ta Ah, mɔgɔ bɛ se ka ko bɔn ayi mɔgɔw sago tɛ sari i b'a dɔn min bɛ k'an fili mali kɔnɔ uh-huh. o de ye ne bɛ fɛ ka kɛ dɔrɔn mɛ a bɛ ɛseke a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ cogo di o de y'a to n ko layisi tɛ ko la uh-huh. minnu ko ka layisi tɛ bila ɛseke o ye fɛn fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min se apli k'a bila a bɛ se ka kɛ bi wa a kana kɛ ni dun ye a kana kɛ ni dun ye ne y'o dimtiri k'a fɔ o ye fɛn fɔ min bɛ se ka kɛ uh-huh. parce que u ko ko ne hami ye nin ye a ye nin sɛbɛn munna parce que anw ka danbe la kurukanfuga la kurukanfuga ye l'une des chartes le, euh, euh, les premières chartes universelles mm -hmm. c'est à dire diɲɛ yɛrɛ bɛ waso ni charte minnu ye mhm. sɛbɛn minnu ye ko adamadenya hakɛw b'a kɔnɔ hakilabaw b'a kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kan ka baara kɛ n'a ye mhm. o sɛbɛn an bɛ ka fɛn fɛn fɔ tan i y'a faamu droit de l'homme fɛnw kurukan fo ka kɔn n'a bɛɛ ɲɛ droit de l'homme ta n'i taara lagɛ a tɛ tɛmɛ 1700 kan 1700 yɔrɔ o ye droit de l'homme ye ne y'a dɔn laïcité kɔni tɛ o 1905 9 septembre 1905 faransi ɛ duradilɔ minnu bɛ ko yɛrɛ faga ka duradilɔ mi milisa a tɛ tɛmɛ olu kan i ye n faamumu ɛ mɛ kurukanfug o ye mi de san de ye du san san kɛmɛ caman caman de b'a caman caman dan u yɛrɛ nana o dɔn mɛ na munna anw tɛ se ka tali kɛ ka appliquer parce que o de tun bɛ appliquer anw fɛ an donc an tɛ se ka fɔ mhm. ko ni laïcité bilala ko fɛn t'an bolo min min bɛ min tɛ parce que y'o fɔ a ka yafa ma parce que o kɔrɔ ye k'i m'i yɛrɛ dɔn mhm. parce que min bɛ ka appliquer i mamakɛ o ye min appliquer jamana in kɔnɔ yan mhm. e t'o dɔn yɛrɛ donc i m'i yɛrɛ dɔn fɛn b'an bolo min bɛ se ka appliquer donc o de bɛ taa ta wa a fɔra ko k'o de fana ta a kana ta yɛrɛ sa e, silamɛya ta ka gafe la mɛ a ye taa ta an ka danbe kɔnɔ a ka n'o appliquer mɔgɔ tɛ se ka ban o la n yɛrɛ ka kuma na sa n y'a fɔ n'i y'a ye an mɛnna a kan ka sababu kɛ a bɛ gosili kɛ a bɛ tali kɛ an ka danbew donc langue officielle ko fana bɛ tan de nin ka d'an ye o tɛ dɛ mɛ komi jamana ka baara de bɛ kɛ n'a ye sɛbɛnliw de bɛ kɛ n'a ye ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ fana an'an yɛrɛ damaw kalanw bɛ kɛ n'a ye fɛn caman bɛ kɛ n'a ye donc langue jumɛn bɛ yen min niveau sera o niveau ma bi n'an ko an k'a kɛ tɔɲɔli ba tɛ k'a la et puis baara bɛ se ka kɛ n'a ye o bɛ lagɛ min bɛ fɔ kosɛbɛ ani min kalannen don kosɛbɛ maintenant langue fila de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min bamanankan ani arabu min bɛ fɔ kosɛbɛ n'an taara k'an bɛ fɔlɔ ta o ye bamanankan ye siga t'a la mais min kalannen don kosɛbɛ a kalansow ka ca a diplômew ka ca doctorats b'a la professorats b'a la diplôme licence master lmd a fasugu bɛɛ b'a la o ye arabu ye parce que arabu y'an fa kan dɔ ye an tɛ segin o kan o démontrelen don papier kɔnɔ ka ban ni mɔgɔ min t'o dɔn i bɛ t'o ɲɛɲini donc n'u k'o ka fɛn ta an ka nin langue minnu kɛra langue officielle ye an ka langue nationale la a ka ca ala fɛ sini ma sini ma k'a fɔ k'u b'a labaara fo ka faransɛ yɛrɛ bɔ yen pewu k'o kɛ officiel don wa langue de travail don baaraw bɛ kɛ n'a ye o bɛ se ka kɛ nin langue fila de ye bamanankan ani arabu kan wa u kan ka jija fana ko de fila don ba la kosɛbɛ san damadama kɔnɔna la pour que français in ka dégager ka bɔ yen. Masha'Allah.